الرحمن الرحيم عما يتساءلون 我所以。 وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفسهم إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله فسوف بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأرض بسم الله 火中灭。 والذي وجوه فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير قسم يقول وتواصوا بالصبر تنزل الملائكة بسم الله